Друзья, всем привет! Ну что, погодка у нас вроде бы более-менее шепче. Поэтому мы занимаемся с Санькой плиткой. Плитки. Плитка у- у нас іде трьох розмірів. Іменно ця йде 150 на 150, толщина 12, а то й навіть 14 мм. Совєтська, нова, стара. Ми її кладемо на центральний проход. А это уже идет 18 на 18, 180 на 180. Но мы її запустим в той сарай. То потом следующая история. А пока, ну дымся, нам хватает 150 на 150. От всей плитки. Хватає нам всей плитки Сань? Я так знаю. Ну по идее да, там уже трохи осталось, да? Це тут Саня керує, де яку, якийсь брак откидає. Ну вона вся така, і длина в неї разненька, і пропеллери, і толщина. Ну, то есть, ну раніше як у діло при Совєтському Союзі. Савдеповська. Савдеповська, да, разненька. Ну і туди пойдет на центральний проход. Сашко кладе, ми вирішили з Саня, так буде ну, дешевле. Саня кладе на пол, на центральний проход, на обичний раствор, тобто цементний, е, цемент і пісок. Додаємо моюще і клей ПВА. А я почав е, робити дві клітки. Як заходив в сарай, зліва і справа перві клітки. Я зараз почав зліва на клей. Вот така плитка у нас іменно клетки. Вона більш-менш по толщині. Ну, обычно дешевенька 20 на 30. Вона і по толщині, вся ровненька. То есть я її наклей, а Санька там этот. Пойдемте покажем. От Саня потихоньку викладує. Весь продов ми розмочили, весь цемент, весь навор, що поналипав, очухали, вимили, все чітко, хорошо і красиво. Також одірвали верхні квадратики на потолку, де було риже вокруг витяжки. Далі все йде з бісухе. Просто іменно вокруг витяжки, вона одна була в нас всю зиму відкрита і чуть-чуть по 50 см в діаметрі вокруг замочило. Ну, Ми відкрили, воно вже просихає і поміняємо. У нас осталось багато ремонт, ну, багато осталось іменно з цього потолка, багато нових квадратиків. Переклеїмо да і все. Ну, а в мене ось що виходить. Ну, і ось я почав важити. Перший ряд вигнав, ну і вже пішов другий ряд. Наклей клеїться хорошо, Саня положив рівненько газоблок в тому году перегородку. Поэтому я гребешком, зараз покажу яким образом, як я це все клею. Вот таким обычным гребешком наніс і ровненько. Зачем я делаю, типа як кладка кирпича, щоб не так вона підривалася, щоб вся була в замках щоб е, свині не підривали її. Тобто не так, що крестики тут, а крестики. Я безшовний, без шовку вожу і просто з перев'язкою. Вона тоді так крепше. У мене так само в тому сараї плітка лежить і і здорові, і маленькі свиноматки, і хряки в той клітці були і показує хорошо. Тобто це мені треба цю клітку, клітку положити метр. І тут так само. Якщо тут не положить плітку, вони згризуть стінку. Стінка 10 см толщини, її згризуть і вилізуть в кабінет. А так, якщо положить, вона буде вічна тут. І також у нас сьогодні ровно 35 днів е, нашим макстером. Макстером покривав київлянку, київлянку вже половину висмоктали. Тобто будемо забирати поросят і переводити її в новий сарай для доращування. Заберемо їх, взвісимо і запустимо нову клітку. Ну а свиноматку будемо чекати, як загуляє, щоб загуляла. Це іменно, що касається цих макстерят. Санька воно так чисте віночком, як кладе. Тут у нас виходить вона вся разнобой йде, навіть в ширину разнобой, там на міліметр, а їх же набирається штук 10 і воно ширина гуляє. Поэтому вирішили гнати так, ровно по правій стороні, а ліву вже по факту попідрізаємо і подолажуємо. Да? Так буде найкраще. Ось отак у нього виходить. От. Ну нормально. Уже навіть... О. Це ми положимо цей продов, а і потім красним цветом будемо вложити е, жолобок цей і жолобок цей. І також опорос на мою днюху, на мій день рождення, який був опорос. Колосальний опорос. Аж три порося. Три петрена. Вона в мене покрита чистим петреном. Три штуки. Пожалуйста. Дві свинки і один кабанчик. Корма хорошо, все, молока багато, але ну, їх тільки троє. Ну, що є, то є. Я, Це моя любишка Анфіса. Хай. Я думаю, нічого страшного. Обізана в нас теж трьох привела, о, він вже побіг. О. такі у нас жевжики. Вона кормить все. Тобто будуть хороші. І також к концу неділі приїде чоловік з Волчанська забере е, канторів від нашої нюрки. Теж сьогодні важили, ну таку важили середньо 10-11 кг. Їм скоро теж буде 35 днів. Отакі у нас петрушки, три штуки, отакий опорос. Поросята красиві, хороші, живенькі, крупні, ну що тільки три. Проголодалися. Коротше, такі у нас діла. І ось бачите, де ми обрізали, е, зривали потолок. От, Вокруг витяжки виходить, було сирувате, а все далі почало йти, воно сухе. Тобто ОСБ сухе. Тобто там везде по кругу у нас сухе ОСБ. Іменно це вокруг витяжки цієї. І часть була відкрита першої витяжки, але ну там чуть-чуть. Ми теж поміняємо. Ось оцих будемо забирати сьогодні. Вони вже просто не влазять фізично. Щоб, щоб поїсти, вон зажимають друг друга, вже їм міста не вистачає. Хороші такі поросята, крупненькі. Ну, вес, я думаю, буде непоганий у них в 35 днів. У неї взагалі поросята ж хороші. Ну, а це подивимося. Саня тоді поважив 35 днів. Хай оце останні вже рази мамки на молоко п'ють і будуть вже. Вони вже друзі, в мене переведені і з предстарта навіть перевів я їх уже на старт. Тобто кормушечки їм насипаю стартовий корм. Що цим, що тим. Всі їдять обичний стартовий корм, ні в кого не поносив, нічого. Тобто зараз вони так і продовжують їсти стартовий корм і буде без зміни корма. Тобто я їх перевів зарані за неділю цих і тих. З предстарту у мене предстарт старт закінчився, думаю, що я буду опять предстарт, вони вже дивлюсь крупні. І їх плавно перевів на старт. І зараз стандартно всі їдять стартовий корм. І нема не поносів нічого. І там же як переведу, так і будуть їсти стартовий корм. А потім після цієї клітки треба мені зайнятися цією кліткою. Так само все зробити. І цих же макстерів переведу в якусь клітку сюди, а тих, що в мене там, і цих туди. Ну, так планую. Що ми клеїли потолки, ось у нас залишилось скільки, ну, скільки квадратиків. Тобто їх тут хватить і два рази ще так поміняти. Рішили, е, типу знімали, вони кой де тріснув, кой де порвався, рішили просто шпателем їх позрізати, ну закріплені дуже сильно, що цілий квадрат не знімеш. А ці вже просто нові переклеїмо да і все. У мене всі потолки, тобто вони під покраску йдуть. Їх треба емульсіонкою і валіком закатувати. Усі потолки. Тому так і будемо робити. Ну я думаю, і після мухи, як уже муха буде закінчуватися, сентябрь, октябрь, тоді закатати їх на зиму, щоб не так мухи об это самое. Щоб не так куролесили на потолках. І не було чорних п'ятін. Тобто муху переждемо, а в сентябрі, в октябрі на зиму скриємо перед зимою. Щоб всю зиму білий чистий потолок, а потім опять так. Поэтому ми заранее це планували, щоб його... І він як покраситься, вже не буде через сирость проходить через цей пінопласт. Тобто раз, два ляже корочка хороша емульсіонкою моючою і буде отлично. Ну це я так думаю, а там по факту подивимося. Так. беру плітку. Там, де в мене ляпнуло чи капнуло, то воно потім витирається 3 секунди. Дивлюся, все ли в порядку. І чуть-чуть беру ручкою молоточка. І я вам скажу, вона держиться так і вже просто фізично тяжело одірвати. Пішов далі. Так же само. Береш отак раз. Їй так проще ложить, вона без всяких швів. Так. И также дальше продолжаем в таком же духе. То есть, скажет, жидкий клей, возможно, ну лучше такий, бо густий, потім погано прижимається плітка. Fuck. Вот так виходить. Ну а Санька, он шпандьора, він просто спочатку грібішком почав, а тоді каже, ну його той грібішок і почав робити отак От просто. От себе накидує на глаз. Каже, так краще, бо вона пропелером і чуть-чуть разненька. Ну, в принципі, нам що, нам сам ефект. Вона кріпуча плітка, товста і не скользка, шершава. Тобто плітка сама, там питали, щоб ви не падали, вона не скользка, вона шершава. Вона навіть бетон, мені кажеться, якщо з навозом наступить, бетон скользче, ніж сама плітка. Вона як типа нужда наждачка, нульовка, да, сенс зверху? Да. Як нульовочка. От плітку дивимося, от диви, пропеллер. Ну не кондиція. Ні, це раніше так робили. Оце така плітка і була раніше. А ти думаєш яка? От, пропеллер на вертольот. Больнична, больнична. Ну так, да. ну а що нам? Вона товстенька, хороша. Тобто для свиноводства то, що треба. А так воно все в нас виходить. Так, тут. Ну що, так ми грубо говоря, на сьогодні і будемо закінчувати цю плітку. Ну, Саня буде закінчувати. Ну а я, друзі, вже обтираю. Що я зробив? Я її вже навіть і обтираю. Що я зробив? Коротше, вийшло у мене, що оцей ряд треба було різати моєї нової плітки. От такой, треба було різати ну, щоб ровно під вікно. А я думаю, не буду її різати порслі, бо ще пригодиться на ту клітку і на той сарай. Пішов в Совєтський, порився і знайшов тоненьку, теж таку саму кафель, тільки тоненький, 15 на 15 см. І якраз у мене підійшло. Ну, оттінки, понятно, різні, ну мені для сараю, і зато я сохранив, грубо говоря, раз, два, три, чотири, п'ять, шість пліток сохранив. Підуть на ту клітку. І отак в мене такий теж ящик. Ну така синенька, біленька, голубенька, там разнобой, ну ящик є. Тобто то ми її використовуємо сані на ту клітку. Ну, грубо говоря, так, і віконце обійшли, все положили, все протер. Тут а так. Тут а не став теж долажувати оцей крайок, думаю, різати плітку зачем. Там Клеєм так за типа типу, як підштукатурив, то я думаю, пойде. Ну, а так вимитим і, грубо говоря, можна завтра починати мені ту клітку. Ну, а Саня, я думаю, завтра вже доб'є сюди до кінця. І тут будемо теж робити з плітки. Оцей порожок з плітки. Отсюда почнемо і так піднімемося прямо аж сюди, щоб я тачкою коли ділав, от йому поросят тачку легко раз і виїхав, а не скакав тут. І також спрашивав, куди дівається вся вода, що набирається в жалоба. Вона дівається он, прийомна сота труба. І з цієї сторони так само. Це часто задаваємо вопрос. І ці дві труби йдуть, йдуть, йдуть сюди під низ. І там у мене під бойнею каналізація, три кольця, вона пуста. Я заглядував, там взагалі навіть і чуть-чуть нема. Воно в піску опитує. Туди йде тільки моча. А весь густяк ми вивозимо в тачки. Тому вода тут не набирається. Десь протіка поїлка, я особо на каплі внимання не обращаю, тому що води нема. Вона вся сходить туди, а густяк ми два рази в день, утром і вечором. Ну, Не побагато, ну є, вивозимо. Ну, от з цією клеточкою і розібралися поставлю бункерну кормушку і думаю, макстері вже ж сюди і поселю. Саня каже, мені можна в ванни ложити, всякі там ходить на шабашку. А йому ну, в совєтській больниці такі. Четвертий А мені ванни, євроремонти по квартирам, йому <laughs> не отложки, больниці, морги, да, Сань? Ну таке коляски. Під коляски. Коротше, так, друзі. Будемо забирати. А під коляски. Будемо переводити, забирати порося час. Ти вже все доробив розсор? Да, все вже. Клей в мене трошки остався, зараз кудись вимажемо. Тобі клей не треба? Ні, не треба мені клей. Сані клей не треба. <laughs> Ладно тоді, будемо переводити. Ми забрали це. Все так. Поехали. Вот тут раз, развертайся. Во. Саша поналаживал плиточки туда. Ну да. Санька, друзья, семейный человек стал. Діти, жінка. А я тут поможу, бо тут і повертай, типа ж, поняв? так, да. О, Да, конечно, по ну тут а воно ж да, розстало. І на алейку виїжджай. Оп. Їдемо. Не спіши. Да, а тягай їх. Зачем їх тягати? І тут я теж поможу. Отак, да. Так, друзі, хочемо їх повзвішувати. І також запускати туди. Що давай їх туди, а потім там поколуємо, да? понамічаємо. Так, починаємо. Зараз ми тут розтопимо. Їх зараз кинемо, а потім... Вони родилися ровно 18 числа, 18 января. То есть им 35 дней. Все, нулі. Видно, що нулі? Видно. Погнали. Давайте. Давай. 15. Сейчас. Стоя так. 14 960, 15 килограмм, ровно 35 дней. Бежи, бежи. Ну то, наверное, и здорово. Сейчас 12 820. Почти 13 кілограм. Це хтось випускав, хтось сказав в своєму відео, що нереально в 30 днів вес більше 10 кілограм. Я не пам'ятаю, але хтось сказав мені. А куда ти? Так, 13 100. Получається, малих і немає, так? Да? А вони тоді кричать. 11 760, ну 12 килограмм. Двенадцать семьсот без двадцати грамм. 12 100. Крикливий, ага. Фух. Коротше, виходить, менше 12 нікої нема, так? Да? Менше 12 нема, більше 12, 13, 14, 15. От такий вес. Це ровно 35 днів. От вам перейшов із предстарта. Я при свиноматці вже спробував перейти з предстарта на старт. Ну так, чисто для для проби. Попробував. Ну так, перейшли і вони зараз. Хороший вес. Зараз я насыплю корма и, грубо говоря, растопим. і хай крутяться і вертяться. От, друзі, пишемо. Макстери. Ми їх будемо називати макстери. Макстери. Отак. Отут ось починаємо. Один місяць. Ну, їм 35 днів, пишемо один місяць. Вес. Отак пишемо. От 12 до, до 15, да? До 15. Все, це в один місяць. Следующий раз важимо їх ровно в 60 днів. КГ. Ну а тут уже зважимо у 2 місяці. Отак. І так по чуть-чуть будемо теж наблюдати. Заводимо новий новий трафарет. Макстери. І погнали, погнали, погнали. Тому що Макстери перві в моєму хазяйстві. Дуже інтересно провести вісову категорію, подивитися, що і як буде. Отйом зробили, що ми робимо, чим займаємося, санькою показали. І щось Саня хотів сказати, да, Сань? Та нічого. Ну, друзі, коротше, такі діла. Будемо управлятися тут, там розтоплять, воду треба їм ще підключити, насипати корма. І коротше таке все. Все, всім пока і спасибо за внимание.